えー、一般的な気合子のところがこの位置で花の歯がきちっと上下噛んでるっていうふうな話実際もだけど私が言ってるのはここここじゃなくてこここれで見れば黒線と上の黒線と下の黒線はきれいに合うと思いますところが フリーハンドで長年の技巧士はこれが正しいという位置でこれで物を鉄を作るんですだけど私が欲しいのはここここからこんだけここからこんだけその位置で作ってくれれば今回の競争側の部分が発生するということはありえない。 横にずれたままの状態で作ってて本来の正しい適正位の状態で噛もうとした時にぐにゃっと力が加わるいわゆるここの絶相高等頂のとこに力が加わるから剥げ落ちるようにここが発生します。エしバです